Todo el mundo conoce a, una, alguien trans. Todos, sobre todo si están acá los de trans de México. Porque allá está el ángel de la independencia, que es el ángel, pero tiene chichis. Y una falda de no mames, y una coronita así como, ¿no? Como de primavera. Y está en la zona rosa. Y yo creo que le dicen que... ¿eh? por este tema de cuando conocen a mí, que es como de, género interrogante, ¿no? Este, este, este, este, dilema de, ok, ¿es él? ¿Es ella? ¿Es ex? ¿Es ella roba? Salir del closet trans también fue un pequeño desmadre con mi familia, sobre todo con mi papá, pero más por el tema trans que, que por el tema como de lo que se sabe de salir del closet, es que es algo nuevo con él y le digo, papá, quiero ser como mamá. ¿Qué abogado? No, o sea, como la abuela. ¿Qué? ¿Mantenido? No, es que quiero, ¿sabes? Como tener chichis lindas, de mujer. Eh, mira, hijo, yo sé que estás pasadito de queso pero a mí me gustan tus chichis tal como